Szóval, itt hagytuk abba azt a geci pályát, úgyhogy most pedig menjünk is oda, ahol lehetséges, hogy dolgoznom kéne. Siess! Itt még egy óvodás is tudja, hogy itt mit kell csinálni, bakker. Bossz meg! Meg kell nyomni ezt a geci gombot. Hogy rá lehessen erre állni. Tehát megint itt vagyunk. Csak most. Bazd! Basszad! Fűrész vagy te. Itt a Nézd ki. Hagy. Kibaszt. Na, jó van gyerekek, sikerült ez a fasz. Elveszek egy kis cukrot. Hmm. Ja mondom, nekem nem kell Yoshi. Mi a fasz már meg, hát ki a gecinek kell Yoshi. Mmm. Hm. Olyan, mint egy folyatékos bazd. aldım. Nasıl ki diye. Ebben halkolt, hogy ezek a videók föl legyenek a Youtube-on. Akkor menj a helyre. A gépethez gondoltam. Ő bele. A gépembe? Na, van az a titkos geszi világ, azok nem tudom, hogy... Na! Hadd abba! Menj a helyedre! Adam nem lesz benne az Youtube-ban. Személyjog. Basszad! nog tetszmes. Akkor itt most... De várjál már! Itt kell lennie valaminek, rohadj! Igen. Nem csak ezt. Hm. Vajon ki gondolta volna, hogy ez itt mi a pöcsre való? Mi? Mi Bazd meg. Az a kis pégombazott. Az ott arra kell, amire gondoltam. ezek itt a víz alatt. Jó helyen megyünk. Na ne szól, akkor... És meg ezt Túl, értük? Igen. Na, kész az a pálya, gyerekek. Az a lényeg, hogy Ádám most húzózik, mint egy kis... Na jó. Van itt a ajándékom. Basz, vedd már, mint az első részben, basz. Jaj, mint keresem B3-ban, amit szintén végig vittem, csak videó nélkül. Igen. Végig végig vittem, vittem, végig vittem. Nagyon mi lehet пост. Вот. szórakozz. Nem kell. Itt kell. előtted minden Orsi. Na! Ezt csak így lehet megcsinálni, gyerekek. Itt a végezve nem elhagyatott erdőnek kinézett kombó. A következő részben! Kettő kastély. Várjál, már bónusz Mi a fasz volt ez? A következő részben megcsináljuk a kettő kastélyt. Nézzünk bele. Már el is köszönök tőletek, amúgy csak itt mentek mindjárt. Megenittem.